Saluton ĉiu jeni vu die vi dio kaj hodiaŭ nokte mi simple volas doni al vi ĝisdatigon pri mia vivo pri mia kanalo kaj ankaŭ mi volas diskuti kelkajn aferojn ĉar fakte estas a uh, mi ne scias kiom da aferoj sed estas kelkaj aferoj kiun mi volas pridiskuti sed ili ne estas suffice gravai por meriti sia in in videoblogoin, do mi simple discutos cion en citiu videoblogo, do uh, mi supposes che citiu videoblogo simple estos kunijo de hazardai aferoi. Do, anue, baldau mi atingos 250 dolaro in monate, cae tio signifas che mi povas aceti verdan tabulon, sed mi ancora ne atingis gin, do se vi volas helpi min um, aceti verdan tabulon, cae pli bonigi mian canalon, pli profesigi mi canalon, kanalon vi povas per mia patreon ligilo sube en la preskribo um por tiu kiu nestias kion farus uh, verde tabulo verde tabulo simple sidus tie kai gi verdigas la muron, kai per la computilo mi polis uh, anstatawi la verdan tabulon a la verdan bildon malantau mi um, per aliai bildoi, exemple de insuloi, de um, zombiai atakoi, de hazardai aferoi, exemple grandai anasoi, ne gravas. Mi polis simple, mi, mi simple polis anstatawi citiun grisan bruan muron. Um, do, la dua fero. Uh, estos la facto che mi intensas eble, mi ancora ne decidis, sed mi intensas en la veronte iaro, um, pato preni en curso dum quad iaro, e uh, um, part tempe, net, net um, plen tempe, simple part tempe, um, cae studi uh, eh, computilein uh, eh, graficuin, cae programadon, cae teo plus, Uh, mi facte volas shangi mian karrieron, char mi nun tempe laboras kiel computilisto, um, administranto de computiloi, kai computilai retoi, kai ili vede ne tiel multe interesas min, kai mi, mi jam estos aktoro, sed mi vede ne povas inspezi suficie da mono per tio, do mi, mi volas trovi novan karrieron, um, kai mi simple volas dividi tion con vi, char eble se vi estas am um, programisto au video luda vi povas doni al mi konsilon pri tiu afero am um, kaj ti al plu minas sias mi simple volas diri tion la tria afero estas la fakto ke Ĉi tiu kanalo vere ne estas tiel internacia. Um, Parece duono de miei abonantoi venas de usono. Fakte mi nun volas doni al vi iom da statistikoi per mia canalo. Do quincent ses dec sep homoi venas de usono. Kai la dua plei grande lando estas Britio, kai nur nau dec homoi venas de tie. Do estas grandega diferenco kai versaine tio okazis pro duolingo, sed en Esperantujo, um la play grande grupo e facte existas en brasilo um en la orienta parto de europa kai um eble en japanio chinio kai sud um koreio uh, tui lokoi um sed vere mine havas tio multe da abonanto de tui tradicia lokoi do exemple nun tempe mi nur havas ok dek nau abonanto de Brazilo. Kai mi simple vos diri, um, mi faras das noven film on tage do g g mote placius sal se vi povos um, dividi mi an cun on kun vi ai some day uh, some landanoi uh, vi ai some landanai esperantisto mi supozas am um, charmines ti astio mote pri la lokai um associo e kaitio plu en tui landoi exemple en um minestias rusio um polando kaitio plu um char exemple citi in australio existas kelka novaj letero kai preska chui existas in la interreto kai se vine niam logis citi vi verŝajne ne niam pri audus ilin antaue. um char simple ne estas interreta ligilo al ili Um, kai fakte multai australiai esperantistoi legas tiain novaj in kai ili nur priscias ilin, char aliai australiai esperantistoi didis ke ili existas. Kai mi supposes ke tio akazas en multai el um, tradiziai esperantai landoi. Do, eble se vi, exemple se vi estus de Francio, nun tempe mi nur havas quadec es uh, eh, esperantista de Francio. Am um, eble vi povas dividi mi en kanalon kun via loka e amiko e am um, samideano kaj tio plu mi ne scias. Mi simple vos ke mi en kanalo ne estu nur kanalo por angle parolanto e char mi pensas ke nun tempe preska ses ne eble sep dek da mi e venas de angle parolanta e landoi do vere ne ist das til internazia kein mi volas internazigi mi an kanalon do am um, yencio di latel tio kai mi fakte pensas ke tio es es preska ah ne am um, chi sabate uh, fakte okaze chi ti en sidneo de nove a uh, youtuber kunveno do mi idos tien en kai es bereble mi povas trovi kelkain alia en in por am um, fari kun filmeto in mi suppose char tio es das granda feca problema por mi char mi es das YouTubisto, youtube isto mi volas esti profecia esperanta youtube isto vere ne existas Tio mute da aliai esperantai youtubistoi. Estas kelkai kiwi faras videoblogoin, kai kelkai kiwi faras filmoin tempe al tempe. Sed, En la angla mondo, YouTube-istoi cutime cunlaboras ofte, char exemple mi povas dividi mian spectantaron cun alia um, youtube cae um, reciproce helpi unu la alian, sed nun tempe esas grande problemo. Mi verescheine havas la plei grandan YouTube-an konton rilate au esperantajoi, en lo tutto mondo do mm, vere ne esas tio multe da aliaj esperantaj jutubistoj kun kiuj mi povas kunlabori kaj estas kelkaj sed kompreneble ili loĝas en landoj for do tio es granda grande problema por mi char mi ne povas kun labori kun ili e krom per Skype o mis pozas se mi simple volas plendi pri tio al gemi, ne vere ne es es simple plendi pri tio do se vi shatis ci tiun filmeton shatu gin diskonigu gin abonu mi an kanalon se vi an ne abonis ka mi vidos vin chuen en la venonte filmo kai se vi ne estos tie mi trovos vin kai mi prenos ci tiun scribelon kai mi metos gin en uno el via in truoin kai kia chiam mi vos danki mi ein malmogol in che patreon kai tu estos alexander tolfes in coltam ser sc slavish galayev tommy linsley jz Knuckles, lupe robert Nilsson, kai shane power kai se vivos donatsi simple idu ala ligilo sube en mia prescribo.